ensonga endeeso wano eno kwogera ku maneja wa likado nga ate produsa nagenda ewuwe ne tulikodinga enyimba bbiri twateesa ssente ssente nenzimuwa nasoka nemuwa emitwalo abiri mu ebiri n'ekitundu nabeera nga mmanja emitwalo esatu nansaba emitwalo etaano gya gita nansaba emitwalo etaano gya bakingi sente zo nenzimuwa naye lwakuba ziri eina zimuwa tetuzisa zo teyaziteeka ku bisiiti naye siiti yiino zino eza bakingi ikuba yangamba si yagenda obakinga neeza gita nenzimuwa hizo sente bwe muwezo sente mwaka guli ali biri abiri mu ebiri nga gugwako kati nemusaba ng'oluyimba lwange nemusaba ng'oluyimba lwange nga bwantambuza ng'osobola omukubira essimu naggamba gyangu n'otuukawo naggamba ate simanya disiki ebadde ki ate takoma okwo n'akugamba ate ndeka amuuka ez'okulya nemulekamu n'ez'okukola eh, ki n'ez'okulya e, kati omundi ogwasembayo yankubira essimu naŋŋamba bankutte bankutte ndi kuki ndi ku poliisi yandyodi wange abadde akola ki naye nyambisaayo okwo kuki ku ssente ne muweeza naye oko emitwalo ebiri nga tagirina oba onfuna kati ne tubeera awo nga mpita ne ŋŋendayo ku situdiyo naye era nga nziza mu vuluguyo atya y'omu nga nimbeera adidisiki wenamulemera kenyona mpaka olimba lumu amusobi nengenda nangamba olala ngenda lukuweereza kuki kuwhatsapp bwenakola ki bwenatuukayo nemukubira nangamba jangu era nengendayo nangamba boyo oyo kyezza nenzirayo kati nengamba kyali wange nunu tumukubira essimu olaba omugambe njagala kujja kulikodinga kuba ngamba ekwadi disiki ye tasobola nakukola ki kulikodingirako netugendayo namukubira manya esimu namugamba jangu enkya saawa nnya awo wenamukubira esimu nemugamba okimanyi crazo nimba adiskinam naŋamba kati angel toddamukuba ku simu yange mpoziko nga onyongeddeyo emiki emitwalo emyala asatu anti awo nange kyesaamanya naŋamba nyongee emitwalo asatu nkuwa oluyimba lwo naye nga mu kusooka oluyimba lwange baŋamba ndubaguze neŋŋaana naŋŋamba tusayininge nabo simanyi emane gyali kaddo neŋŋaana nga bye bakola sijja bisobola embeera gye beeyisaamu gye sijja kwogera balina ebiragayaga bye bakozeseeyo ku situdiyo banywa enjaga nga nze sijja bisobola kuba mukadde yaŋŋamba a ah, mukadde ye namubulyako ekituufu ekikola ki ekiro naŋŋamba totawaana genda yo nze mukusooka okgendayo nakerayo ku studio otuuka bo ti ku studio webabeerawo ogenda olaba wemumalawo kurecording ogenda olaba nga batandisa okola bakumya omuti batandisa onyuuka producer ayina obbiwe bamuyita bamu obiwe bamuyita edwin amanyage yeyampa enamba yani ya producer producer nemukubira nga akyakolera nawawaiki nemugamba nja kujja eyo nkole ekindikodingireyoko ku nyimba yemubuuza mubeerawa naŋamba tu studio yaffe esangibwa mu nyonyo nemugamba kale oyo nafuna sente nja kukukoonako newayitawo ebbanga nenfunayo sente emitwalo abiri mu emeka mwetaano ne mugamba ŋŋenda kukolaki ŋŋenda kujjayo ku situdiyo naŋŋamba ye kale tewali buzibu jyangu ne mugamba naye nja kukubira essimu nga ntuse mu kibuga ondagirire wooli ko ye kaale namukubira essimu yaŋŋamba jyangu emakindi eh, nga ku big talenti omanyiwo ne mubuuza mpaka eyo gye yadda ko yeye ne ŋŋendayo wentuukayo nga si yempaka mpaka yo nayisigaena ngayoko wentukayo nga siye mpaka nemugamba mm, eno nga siye mpaka tugenda kukola ki genda kukola nampitiramuawo e, ensonga ze nga mpanvu nagamba nayenze nkozeko neki kyenkola nkimanyi ngenda kukolera ekintu ekirungi nemugamba nesenezi wabadde onsabye size ngenda okkuwa kale nagamba tewali buzibulwa e, esawa zineno netaaga sente mukusookera ddala e- ewampaka we yaŋŋamba nti ojja kumpaka yali aŋŋambye nti bakolera emitwalo abiri mu etaano naŋŋamba naye nze engeri gye kiri nti ampadde ennamba amumanyi agenda kunkolera ku mitwalo abiri we ntuukawo nga si mpaka ne mugamba ezo sente zigenda zikola ki zikuwa ne mugamba ono olimba akabonera omutima ŋenda kuwa emitwalo ameka ŋenda kuwa emitwalo kumi n'etaano naŋŋamba tewali buzibu naye kijja kwetaagamuko ne baking ne mugamba kale tewali buki buzibu kati nayagala neoleka emitwalo kumi naye mugamba okuwa emitwalo kumi ekitta omukwano kuwola nakwazika sigenda kuwola sente zino wabula nange nkoleramu oluyimba lwange olulala luno amusobi eyampaako agamba e eh, kale tulukole kwa neetaaga sente netuzikola enyimba bbiri nga zonna zonna enyimba bbiri tuteseza emitwalo abiri mu etaano n'ekitundu nga buli omu yeetaaze munne ngaessaawa eyo nali mwetaaga nga naye aneetaaga kati essaawa zino yampako oluyimba lumu naye luli eri olulala lweyali aŋŋambe muguze yalugaanira luli baluyita kabonera omutima mm, kuva mwaka biri abiri mu ebiri awo mu desemba nga ggwako likado wabiyingiriramu wewanu wamala okunziza emabbali nti naŋamba nze maneja wa likado biki naŋamba yogeramuko nani ne likado awo netwogeramu nelikado awo naŋamba ekitufu yani ye maneja wange nebaŋamba tugenda kukola ipi e ya nyimba musanvu woba okkiriza okutwegattako tugenda kukola ipi e ya nyimba musanvu tulondeko enyimba nnya tulondeko enyimba nnya tuzikolaki tuzipositinge nangamba mbu bagenda zikuntambuliza enyimba naye nga tugabana ku intaneti tugabana fifite fifite simanyi ku stagi nangamba mbu ku stagi zizo naye nga ekipapula kyeyali ampadde nga tekirimu kiraga nti oba nti ku stagi oba ngaalaga nti ebyo byetujja byogerera bbali ebyo byemu ku byannemesa n'okukolaki n'okukkiriza ricado namuku ricado in fact ye yankubira e eh, ricado ye yankubira nem nemugamba ricado crazy akoze echi kwai crazy ricado yankubira sim nanga mampoli de onto ogenda sibani ogenda kusiba crazy nemugamba ye nanga makati jangu nonkulagere wachi wali nemugamba tondaga wali kwanze nze yereta oli producer mansobolo mufuna ricado nangamba omanyi mu abayimbi abato kyemuvakale yayogera abalaata nagamba mu abayimbi abato kyemuvala batwabata nagamba gwe angel tebakulagangakoko ki ku mazi nagamba oluyimba lukola ekiruleke mbojja kukola olukyo olulala najjako essimu saddamu mukubira lwa nsonga nze newala nnyo omuntu akolaki ayogera nange ngaabalaata ngaoba kale ammanyira oyagaanye kyenzizaako ze ne ripooti nze nadda ku ki ku poliisi ensonga nti olimba olwo nyinza okufuna ssente nendu likodinga ewala ngaoba nabo baali likodinga laba ate nze wendu likodinga ne bakola ki ne bankwata ate mbeera sirina kiraga nti olimba olwo lwali ki naye kino kinyambako nti ku poliisi oli ne waaba yalulikodinga nsobola omulaga nti olimba luno olulaba twalukaana nako dda lwange efaanansi ya polisi njirina yino nze simulinaako buzibu wampita sisobola kgendayo ku situdiyo kubanga abantu bazibu tosobola kumanya ki kyalowooza wabula singa maana alunsindikira nze mankireka kuba siina kyemwetaaza kirala mwetaazaako oluyimba lwange ate baproducer n'abayimbi tulinga ba luganda baamukubidde wa poliisi yamukubidde n'amugamba mukulu crazy tuko omuvuuka gwe bayita mr angel mumanyi ko ye mumanyi n'amugamba ali waneeno ku poliisi akompulaininga nti wakolaki mwategeeragana naye ogaanidde olukye oluyimba lwe ngaate wamugjako ssente n'agamba mulindeemuko katini mugenda kuddamu mukoleki munkubire mm, waiseo ebbanga tono nnyo n'abiipinga eh, nabiipinga ku simu gye twakubiddeko weyabbye epinza ne tumukubira n'agamba mbu obadde oŋŋamba biki namugamba waneeno ku poliisi olinawo omusango tukwagala jangu essaawa ki essaawa zineeno enje akuwaabidde n'agamba sigenda kujja mpoziko mmwe mujje ku poliisi kati omupoliisi ne bampa riferensi eyange neye netugende wa gundi wa difensi n'agimutwalira na Eh, kuba ku kyalo eh. difense owoku kyalo difense twagenze netubuuliriza nti difense wawa naye naaliwa twagenze wa chairman chairman natugamba tugende wa difense difense kubeera difense yenyini yamukwata nga bamukoze eki bamutwala wa neno nga bamugobye mu nyumba ng'ate ayinonya enju yaani lwomupa yalandiroodi we defense yatugambye nze ŋŋenda gimutwalira kwabadde bamwagala leero saawa ttaano kati we bagimutwalidde nampeereza message ku simu ku whatsapp nga ntiisatiisa nga ŋŋamba angel olw'okuba afuna omukisa n'otuulako nange mu studio tekitegeeza nti omumanyi n'aŋŋamba nti sikusaba wabula nkulagira gyerinnya lyange mu kamwako naŋŋamba nze newonaokolaki newonaokolaki tolina kyogenda kunfunaku naŋŋamba tolimbalo sigenda dukolaki dukuwakola kyokola